Эти пуга берегишь, мам Тучами весь я Тут мы опер, я ее призрак Ты же не доделана, а отдаван без мам Эти пуга берегишь, мам Тучами весь я мой рай То с тобой несет Он на голодрам давай. Ветрами дикими он несет Через притон согласный край Музыка тяга любить и знать Что со мной не так, этого вата Как микролюбивый новый сон Ради бога берегись план Ключи мне на Я